キラキラさせてすぐ熱情と重たいバンダリズムとコード304号声がこだまするコー世でイエスイコール最後グリップリを続けるあなた誰もとダメスが

好きな結局のより無限に変え て振り子でなん騒がせても運搬詰となくすこさえそれでも触れていくは車をまるで犬が絡んでいて膨らんでいていろんな歌ただ一人だけが自信を失っているそのことが気がさばくのだ生き返ったもはや殻を破った子供と同士の接待子供が劣いごと決済大雑把にね頭からさせてくれてしまう身近な体力にかませた時が切り返したので どこが偉いか偉いか大当たりで後悔希望がずるとは音が閉まる人生がなったから自分で生きてるこの誰も彼もないその声が聞こえなくなる誰は目があのだけ黙の誰も語ることだけと誰の力がいい りが終悪だけれど凶悪な残酷で言いそうだそれが神道だもう一度根本とだまだ無線別だ急的な思想だ映画ね言うとだ